ज्वाइन करो हमारे टेक्स स्टैंडर्ड को पाओ सारे क्वालिटी वीडियो बिना किसी देरी के If ever I had a video hello guys तो कैसे आप सब hope you will all fine and good and please stay healthy तो गाइज आज हम ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल जैसा आप जान रहे हैं अमेजन की तरफ से जो बहुत ही जल्द आने वाला है तो हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट डील और क्या क्या आपको मिलने वाले सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा तो जाओ एकदम लाइक को दबाओ वीडियो अच्छी लगी तो लगाओ लाइक बटन बट लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर लो बिकॉज सारे लेटेस्ट ऑफ़र आपको देखने को ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा तो इसमें जो भी आप कैमरे पे डील्स है ईयरफोन्स और जो भी आप स्पीकर्स ख़रीदना चाहो ड्रेसिंग एंड फ़ोन्स सारी चीज़ों पे ही अमेज़न इस बार बहुत अच्छे डील्स लेके आने जा रहा है जैसे हमेशा लाता है बट इस बार क्या है ख़ास किस चीज़ पे आपको मिलेगा ये डील्स अंत तक बने रहो और मैं बताऊंगा ज़रूर जैसे ही अपना रिवील करते प्राइसेस क्या क्या हैं और इस बार सबसे पहली बात कि जो फ्लिपकार्ट में जो ऐड किया गया था कि no cost E M I Bajaj Finserv card पे वो इस बार इसमें देखने को मिल रहा है मतलब अमेज़न अब धीरे धीरे फ्लिपकार्ट को टक्कर दे रही है और जो फीचर्स आपको फ्लिपकार्ट प्लस में मिलेगा वही आपको इसमें भी देखने को मिल रहा है यानी अमेज़न प्राइम वाला और जहाँ से बात किया जाए बाकी फीचर्स तो सारी सेम है और जैसा हमेशा बोला जाता है वैल्यू फॉर मनी सारी प्रोडक्ट्स को दे रही है अमेज़न या नहीं तो वो देखने का रहेगा बट हाँ कुछ तो अच्छा है और सेल में भाई पॉकेट को रखो गर्म और अच्छी तरीके से शॉपिंग करने का मौका मिलेगा और जैसा कि देख रहे हैं कि TVs and appliances home appliances भी देखने को मिल जाएगा और ब्रांड वारंटी भी है एक्सचेंज ऑफ़र बहुत सारी डील्स के साथ अमेजन इस बार अपने ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में एंट्री कर रहा है तो स्टे ट्यून्ड और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और आप हमारे फेसबुक पेज इंस्टा पेज और ट्विटर पेज को ज़रूर से फॉलो करो और हाँ थैंक्स फॉर वॉचिंग